فرس بلاک کے اندر ہم لوگوں نے رالوہ کوٹ سے کھائی گلا کا سفر طے کیا تھا جس کے اندر Nargola waterfall Poonch university gurdwara اور کھائی گلا بازار شامل ہیں کھائی گلا میں ہم لوگوں نے ناشتہ کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے حجیرہ کی طرف burn me out Love just breaks me down Go inside like when she leaves I slowly leave the ground Hey, you come back, I wanna give you a chance Love me like you used to, so we can learn again The skin is getting brown, baby Drink your night away, maybe We will not regret it, you will not regret me Laying down under the sun, burning love cause we are young No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you جی ہم لوگ ابھی ٹریول کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے ہیں جس جگہ کا نام ہے تیتری نوٹ تیتری نوٹ بولتے ہیں نا اسٹراسنگ ہاں، تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ انڈین چیک پوسٹ ہے تو جو یہ پلچ کا سیکٹر ہے جو لوگ یہاں سے آزاد کشمیر سے جو مقبوضہ کشمیر جانا چاہتے ہیں تو یہ بائی روڈ جو ہے وہ ٹریول ہے تو آپ یہاں سے بارڈر کراس کر سکتے ہیں لیکن پاسپورٹ کے ساتھ بارڈر سے گزر رہے ہیں پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہاں سے کراسنگ پوائنٹ ہے Titri Titri crossing crossing point sector کا آپ لوگ یہاں سے بارڈر کراس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویزا وغیرہ ہے تو ہمارے پاس نہیں تھا ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی بڑی ریکویسٹ کی ہم لوگوں نے پر نہیں جانے دیا نہیں جانے دیا ہم کو انڈیا نہیں جانے دیا بھیا بہت مزہ آ رہا ہے واٹر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں ہم لوگ اور بھائی موپتے بارڈو میری اور ہم لوگ جیرا سٹی پہنچ چکے ہیں اور آپ کو سٹی کے مناظر بتاتے ہیں جی آج بھی یہ لوگ اس طرح سے سب کو چلے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی سادگی نظر آتی ہے کشمیر کے لوگوں میں پانی بھر کے لانا سروں پہ رکھ کے لانا اور یہ سادگی یہ سادہ لو انسان یہ بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا، مہمان نوازی بارے میں کیا ہاں جی، مہمان نوازی ماشاء اللہ جی کشمیر کے لوگ بہت اچھے اور میزبان کھلے دل کے اور مہمان نواز ہیں اچھا فائنلی ایک شارٹ سا میسج دیجیے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک کشمیر کو وزٹ نہیں کیا میں کہنا چاہوں گا میں کہوں گا کہ مطلب پولیٹک رکھتے ہوئے کچھ آپ ضرور وزٹ کریں جب بھی موقع ملے اور کشمیر کے لوگوں سے اچھی امیدیں رکھیں بہت ہی مہمان نواز اور نرم دل لوگ ہیں اور آزادی ہے یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے مسائل نہیں ہیں ٹورسٹ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں بہت سیکیور اور زیرو کرائم ریٹ اور جیسا کہ ہم کل سے دو دن سے ٹریول کر رہے ہیں اور الحمدللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہیں پہ کسی پولیس نے کم نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ ہیلپ فل اور کائنڈ کوپریٹو ہے کائنڈ کوپریٹو جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے ہیں تمام اچھا دن پورا ٹریول کرنے کے بعد حجیرہ ہمیں بڑا اچھا لگا بڑا اچھی جگہ ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جی کہ آپ لوگ یہاں پر آ کے وزٹ کریں دیکھیں ایڈونچر تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا ڈرون شارٹس آپ نے دیکھ ہی لی ہوں گی باقی میری بتانے کی ضرورت نہیں بھائی <laughs> اور میرا نام سردار حماد سدوزی فیس بک پہ آپ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں سیم نیم آن یوٹیوب اللہ حافظ لاسٹ شاٹ تو مس ہو گئی یہاں کی چاند کو تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو کیسا دکھتا ہے ہاتھ میں آ رہا ہے <laughs>